上节课我们认识了数码单反相机，学习了如何切换到自动档，以及如何以正确的姿势进行拍照。下面这节课呢，我会和你分享关于光圈的知识，告诉你光圈大小对于成像效果的重要性。上节课我们认识完数码单反之后，你有没有拿起相机出去拍照了呢？在熟悉了数码单反之后呢？ 我们这节课要给你介绍的是摄影另外一个重要的知识点——光圈。你还可以学习到什么是景深，以及如何使用光圈优先进行拍摄。光圈的结构和我们人类瞳孔的结构非常类似，瞳孔会根据光线的强弱而变化。但是相机它是没有生命的，需要我们手动调节光圈大小，才能拍出我们想要的照片。光圈有一个非常重要的功能。 就是利用光圈的大小来进行景深的调节。首先，我们来了解一下什么是景深。其实景深很好理解的。我会用三个这样的木头人当做我的模特来进行拍照。首先，我选好拍摄的距离，将焦点固定在中间的这个木头人上，使用四点零的光圈来拍照。在画面中，我们一眼就能看得出主角是中间的那个木头人。 在不改变摄影距离和焦点的情况下，再将光圈从四点零调节到十六。这时候呢，前后两个木头人比刚才变得清晰了。由于光圈是从大到小的变化，可以直观的看到画面它的成像范围的变化。比如现在的光圈是四点零的，它是这个镜头的最大光圈。这时候它的景深就是最小的，也就是说拍照的时候。 画面成像的清晰范围比较小，怎么理解呢？非常简单，我们的单反不做任何的参数的改变，我只是简单的移动木头人在镜头前的距离，现在是不是变得模糊了？无论我是靠近镜头或者远离镜头，成像都是模糊的，只有在这个位置才是最清晰的。现在我再将光圈调到八点零。 光圈相对于之前的四点零变小了，这个时候呢，景深就变大了。画面成像的时候，无论木头人离镜头是远还是近，都可以清晰的呈现出来，也就表明可以移动的范围就变大了。我再和你分享一句口诀，帮你记住它们之间的关系：小光圈大景深，大光圈小景深，有点像绕口令啊。 不过，通过刚才的例子，我相信你应该可以记住它们之间的关系了。上节课的时候呢，我们学习了自动模式，这节课我们来学习另外一个重要的拍摄模式 ——AV 模式，也就是光圈优先模式。使用光圈优先模式拍照的时候呢，我们可以手动调节光圈大小，至于快门和其他设置，交给相机自动完成就好了。至于相机的光圈调节方式，只有两种。 一个呢是在镜头上手动调节，一个是在相机上使用光圈调节按钮进行调节。不管哪种方式，作用都完全一样。目前大部分单反相机使用的是自动镜头，是通过相机机身上的光圈调节按钮进行调节的。例如我手上的这台相机，它标配的镜头是四到二十二，在拍风景的时候，把光圈调到十一，这样整个画面呢都会比较清晰的。 拍夜景的时候，也可以用光圈值十一，这样灯光呢会拍出星芒效果。如果把光圈调成四的时候，用来拍人像和特写呢，就可以看到背景是虚幻的，特别是拍美女，背景一片朦朦胧胧的，会有一种梦幻美的感觉。最后，我们通过两个口诀来回顾今天的知识点。首先呢是光圈的大小。 数字越大，光圈越小；数字越小，光圈越大。另外一个口诀呢，就是形容光圈和景深的关系，也很好记：小光圈会有大景深，大光圈会有小景深。只要记住了这两个口诀，多加练习，相信你的技术又会提升一个档次了。OK，本节课呢就到这里了，下节课我还会继续和你分享有趣的摄影知识。 你可以登录行帅教育官网，关注我们最新的课程。感谢你的关注，我们下节课再见。下节课我们要聊聊快门，快门可不是拍照时的一个按钮而已。你会真正认识快门，了解快门优先模式，以及根据不同的情况使用不同的快门，带你领略摄影的神奇魅力。